uh, Nike no pé, piso na curva Caio no conto no olhar da medusa Nada mais choca, quero essa ruda Seu olho coisa não acha do fuga no bem, já não sei mais Quantos que foram ficaram pra trás Passo de mão, longe do bom Planta no bem pra poder colher Pra poder colher, cê tem que plantar Dias virados faz acontecer Na hora de pensar um poço que tá Então pensa bem pra não se fuder Com contrato caro vezes veio as acontecer. Disse é no mercado, escrito milionário Com talento raro eu faço acontecer tentando mudas girando se ficar se dano, cê sabe que eu não fracasso Sei bem de onde vem, mano, vai se complicar Tá achando que é quem, mano, só vaza pra lá Confia em ninguém, mano, assim me dou bem Só foco no plano, mudando, ainda quero mais Com contrato caro, com talento raro Foda-se esses fake, eu faço acontecer Deixa no mercado, escrito milionário Com talento raro eu faço acontecer Com contrato caro, com talento raro Foda-se esses fake, eu faço acontecer Deixa no mercado, escrito milionário Com talento raro eu faço acontecer